bananga eh, abatula bamanya gange nze kaye wisdom mutabani womulala omubw ati yakulira ku mata omutali mazzi neseriraaka biri byemwajoganga abayindi biweddewo oyo omusajja wemagere ngaakyali awo awuluguma <laughs> awuluguma bwati bonna nabakange okubuulidde ate nga kati waliwo kyeyaleese yasalinize million dollars gwe mukaaga kati kasobe kubuli bw'olabanga ekintu kyonna kye bawandise ku bubwe n'atavaayo gamba nti kiri fake kiba true ba yasayininze million dollars mukaaga naye naba wano babuloga abaasama nagamba isima isima oli musajja mugezi toba bidoli nze nakusooka mwenaale mbagenda kufuuka kidoli isima musajja mugezi naye woovaayo nga buli kimugwa okuba kikube you cannot nonti kali akasajja k'emagere katuleeze kati bwe kaba kapiira kano akakono hmm. muzina eza lifegard zina zamapatuse da otegeddenasobolindio kati ekyo kyoyogerako nina abasajja be nali njogera nabo okuva ewa eh, genosale eyo hmm. ne bagamba naye kasiku gwe mukulaba okukwo hmm. kaye musajja waffe kuba jeno tumugambye munfunda nyingi kaye musajja wa bobi wainiatuliriznaye batulemeddeko eraba enalabye listi nga mbambe bebagamba mbu Eh? nabuloga nga mwoli mm. ngenda kikuni tekisoboka eh? enso nempota tekisobola kasuku nkulaba nnyo ngaoyogera katika nkule ku bobi wine mm. osobola okuba nga wali tekimanyi nze wanewamwe mbadde sijjukirawo twali ku serena ne bobi wine ne bakuba essimu simanyi obaani yakuba ngaofiiriddwa maamawo twalina wasula jeffrey lutaaya era nga tuli ku yaiprs bobi nangamba omusajja afiiriddwa maama we kae bano bacyali tubaveeko tugende omusajja afiiriddwa maama we kani imagin bobi oyo bobi nateeka mu esikaledi ye n'amakuta ogongeramu agongereramu uh, uh, prosesen enanye ebitaalaawo mm. seyawe mm. nayongeramu abacyali nebagonga naye netujja twajja tukkirira wano i think simanyi ngeri gyalabamu bebekulu mm. katikamu bubu yoyo jukira ekimukutteko ofiiriddwa maama wo hmm. anvuza ndeese ali ogu weyalaba bebekuulu yayingiraawo kyemmanyi ndawusi oba yajja ndawusi yali oba namuvesity kati awo boogeraawo nga bebekuulu alina kubagaye baalinga basatu ayipinke hmm, eh? hmm, ndowooza ifeeki luno olukuubo kati abaali eno ekyemmanga baali tebalabye nangamba kaye ha abasajja abo nasirikira bwati nangamba omanyi kankoleke wano nze kanzireyo nendaba embeera jukira aliki bwemukolako efujjo naye kakati okimanyi nti gwe teri atakimanyi ebiseera ngaoli musajja wakiwatula ennyo mm. naye osobola okikkirizaobiwai bakuba essimu n'ava mu meeting n'agireka aa sente kasuka omuntu ngaafuna akuwayo emitwalo ekumi ng'atodde ku miliyoni bisatu zimukanyugire hmm. zimukanyugire oyo musajja gwomanyi nti ebyona byona byazimbe genda obuze jenosalemuobi yali ajja wano yajja n'atuukaawo godi sakimidedi wembasirimulokole yeyanvuga n'okumubabuuza jidisibabiri yeyanvuga nandetaegira namwesikaredi ngaayongeddemu n'amafuta ge actuali ekyemmanyi yeyajjaku nakubeerawo nyo naye ndowooza weyalabanga bukiro hmm. katalina engeri gyanaakubiramu bakyaliime singa wabeerawo embeera Osega kwa mbena yeresoro Jukile bisene yunga Mifu ya gami Ne come to think about Ngogu Nga vuri omwati manjo nisa jawaba Fute Bebe mm. Nga ye Bobu wei nastuko okuja Nga kumanga bali chiro Okuja wano omusajja oyo mulaba bobi wainekizibu ate nawe ngaokiraga nnyo mm. kubanga kakati nabayo ndawuse we mulaba atenawe buli omu abeerako nekyayagala buli omu abeerako nekyayagala nze nno nsobola okugamba nze nina ewantu wenali nga nzetambuza muzigo oyo omusajja bebe mm. era nakigamba rongi omaneja we niyewuunya namugamba nze omusajja oyo nemunyonyola maneja we ti omusajja obuzibu enina yajja wano ekapeeka nayogera bwati nebwati nga balina ekisa ti nayogera ku nze mm. nenzija ŋŋenda okujja kajja nosalesinga yansiba nze nali mwogeddeko bwewaba era awo neŋgamba kwata eno kwata nenyinyola runi tosobola kujja kasuku ku bantu abafuga uganda wano e, bebanenyi sente nyanja nenzija bwe nti webambuuza abanaye kasuku yabaddeono yatugambye embu naalina embuzi asabayo miliyoni bibiri ayongere mu mbuzi ze ngagamba talina mbuzi nkyalimba bo bazijjawa nomba bugambi ye omusajja we ngaazirina alimu olubuzibuzi naye bali abasajja abo kyebakola mm. kasita atuuka wali omanyi kyebakola balina abantu balinanya egenosale bwe bazanya nabo teeke zaabo mm. kati watuuka wali agamba kasuku wajjanga wano tumukolaki tumukkirizanga kasuku wajjanga wano tumukolaki kati bo basigale nga bebalya sente everyday nze kasuku weoli nkwata obulungi njaku buli omuntu eyewaana ne rediyo ne rediyo eyo yagijjawa ngaate baali bajode ba artist ate nga kati yiye mwati elanze kangubule kasuku nagambe bajjo i challenge ugamba bakulu abo bajjo ngena kuda kuchini chogambe charity namuka agenda obuze president 7 obabu uzuni wanyo mpate sete mmeko wana nizi kusabieko last 5 years buchaba nteka kuchiko bwabo wansonga kasuku tetuli bakopi kasuku abakulaba nze kulabiyeko ngwa gwata ina sete mulungi munsao ne background nga si nkopi tuli bukoto siyo nubukutu yes mm. ni waluwa wakulide nga yecha ama nchoka nasa neri wazi mumazi mumazi mumazi mumazi mumazi mumazi chibi nyo yes nse nagende wako kembeli sima nyikabulengu nenda wolusu ni mugamba nonya wengula kulusuzi nangamba ulucha aliwa luluri ya nengeza luwa mara ni ngure ira hili nyumba wakua vile vya covid ya chani nini naka nira nga na wensu la buchambe lao na nipa nse napangisa mula mbu wange miezi jari mkaga jokuka nochivako hii katendo la yo walipu tudde ku lisiti wali kristlwaki omanyi lwaki efuluma lwaki oli e, ku lisiti etebeerezebwa amubeerakatiuli sisobola nze njagala nnyo wekakule kasuku president museveni n'abajasibe nze yanyanjulwa president museveni kiro kankyogere muganda we yankwata n'atwale wa president kaiinzija oyagala nnyo otya museveni ate n'owagira kubanga ekibuzo kyebeebuuza kyekyo nempagira asobolaga nti oyagala nnyo museveni ate n'ojja ku kamera ano ng'oyogera pro bobi wine gomali nti ayagala kujjakusiriwa kyekibabonyabonya bali nti amazima mebegabaga ah. kawagatya atuuka okumpiwa osobola okubagambira eri gebadinawe buli kamera lebitulamu nebyo bikole e- e- isimasimigo owemyaka enkaga mu munaana round of the nearest number myaka nsanvu museveni amusiiga mukaaga obadde ki isima omulabidde ebbangaekugamba eh? olaba ngaomuntu ngaalina pasipoti ye uganda ngaatadde isimigo bwe mutunuliro tunene simigo Chibuya isi mtu nene simigo Omutu wa gamba nga tuwa miaka atano mumu nana Atano mumu nana Chite geza nga Olaba mza unasabila visa ya Amerika First time Mza janga wisdom one Leta marriage certificate wakenda kuma Two Bini vya passport deyo sa venda Yungeze mwa miaka eju Ena Buchatu vau E miaka janitejida ya kuma wega Yes kumango kutambla kwe visele Mpabata ambula mbwa angu Ngo uwa mwana mtoba jikuma Ugeenda wa seto wazijawa kakati oyo oyo oyo nakani oyo simigowo e myaka e, gyatano mumeka mumusanvu gyagamba yongerako egige gyali ati katiwuliriza kyekugamba ati labayo omanyisima lwaki simigoomanyiwakiisima simigo kumagezi ga isima bamufudde simiga abeenaare isima is one of the smartest people i know neba mufudde woyingira mu nrm nga nokkiriza kupamako bakufuirafuiranye ku mitwe kale baddira omutwe gwa isima bagufuirafuira bona guze n'ebiwalaata bamugjeko amagezi galina si oŋŋamba otya nti owesebugwawo agenda myaka kyenda ayogerere nrm nga isima abalwaniridde akalulu kuva ddi mumulese wali atwala poti ne poti tebagimuwa bamugamba oyo kiny ekiwano nazeeryo ebigere inyale era natunulidde gundi tamala emirundi ginya nenaoaaye katusooke katusooke tunywe ku mazziberako tobaakatusooke tunywe kunywe ku mazzi omaze eh, kanyogereyo nyogerayo mumiro gumunjaga katesoka okuwulinge kuba maama eh. atoleesa ennyo ngambye eh. olemwoloosi olemwa ah, so ah, kati tuddeyo wali obadde kati oze ku junia junia tomukuba ennyo ojawange <laughs> ah, nedda nalabye <laughs> laifu ya junia abaana bavunye junia siraba ngako junior nga bamuyini nato ntema nti nasagala gimalako nga bwenjiramu nti baka kumpira gwa bungereza bwenda bwe bakumatiriya kati nengomba ne bannange tuli kuki wano era musajja omwana yakusiza munaku bakuya omupira gwa bungereza adekaka ne junia bamuyingiza bu ofananakanyonyi obusiki omwana yakubyejuniya ebintu banaye kanibemaire musibiri bamubabulayo abampereza emeseji ziri muno bavubyejuniyaasiragendakoyo kansoke nzire ku kino kyaendogawali gira oyina kujja kyonotegedde nti no yisima naye nalemu yenfudde simigu yisima akubire ku levu gyaliko singa bamuteeka mu ministry ya information gweyochali kumagezi gayina nateka propaganda omanyi kinasolo kikuba enenaali mukigole kankubuulire ogumya mutwe okumya bakuba kadiraba kakadiraba bakuba brand white nali nkuza omukyalo omu mu setausi nangamba wizidomu bwojjanga wano toyogeranga kuki kuyamba bavubuka naddala abamugeto waliwo abantu nga bataano bakyesooka mm. nowooleeta proposal ki naye wetwali mu kaluu konna nga woolaba omuntu yekka owenaale nkale kale yandiŋanze ku kyabavubuka ku bobi yandibaddeyo omusajja brani wit omanyi lwaki yali azimbye ekintu kye mu sitayiro nti nowaba opposition asobola omukkirizaako nakola ki nayogera gwe buuza lwaki bamukuba bato bamukubiraki kasita osemberera president museveni noba nga byomugamba bituufu bo nga tebafuna njawulo bajja kugunda kati brani wit yatuuka kulevunaga nedda banosinti mubamwagala zaki fasovol gendola twalaba ettaka lye terikyaliyo singa brani white yali mufere singa ettaka eryo baalitunda dda okimanya ekintu ekyo eh. naye golooza lwaki baamukuba yali agenda zimbako tekinico senti wagisimba siyanaakani bwolabewoa ah, tumukunda ah, atuyina biki gwe brani white huwayu hati kyekugamba kirumira lwaki obizimba twetulina obizimba kikikubye brani white nti president museveni kyebamukola baddira abantu abandimukoledde kwalaali ne babakuba ne bamugjako ne bamusembereza ababbi nze waliwo eyangamba ono pasta wisdom nakufunidde kadi tugenda mu national prayer day tusabira kubanga nemugamba wetutuga tukole tekimbe mutimbe mukurombera enyimba munange wisdom mutukeri ntandike aleluya twaze wano bakuwanire namukama hale kuddoku ninjagala kasuku tukwate ekyuma mama fiina jyatuwa omuzimu tugende buli ayingirawo mukusaba kyenda mumundala pasa tibalina ziyiriza ezenkana ebibbo mubiwato byabwe nze nange nzirawo nze nange bitimusetas haleluya twaze wano okutendereza eddoga eriri wali era nsaba kayanja sabira ku pereziden museveni buli amuliranye bwati neddogo waliwo amulega akagere waliwo amulega kino wali osanga omuntu nga ye ali bwati tomusemberera gwe weebuuze kasuku lwaki olowooza mu uganda munomu wekijja kuart indasi bakolagana muntu omu gwe nooleeta nekoni omufu ne bakuzza <laughs> ah! tenaba nti eri eddogo Eko ni omufu. Singaze naleta eko ni omufu. Oye jeno sara ya ninjeko mtu. Aa, ah, ah, kankubuze wa sidogo. Peze msebe ni naa imuka na agamba dana atuine. Diana, nakugambo ugure vitanda limekante ni tuwale na mwe kumi bi. Wani no, kula bimeka. E, kumi sate. Mwe kumi sate bili iyo. Peze msebe ni mwati ya kora. Ya wani kawache mkona naga. Sitekeza, teri ampuririza, teri. Ebyange biwedde gasiya nze singa nze nali nkikoze singa ndi Bwita yowa chitalia Munda Otetete Gwewebu uze President Bismaga Ebeno yokela Bibiele tena wanya sanjo gama na yeka ye oba wano Hati omanyi omanyi wati omanyi wati President Museveni chino uchidayo mumbanyi hatia President Museveni Bata wa muzei vangava Endigu chino nkugambi Jeno sare ya ya kuwata wati Naga Echipana nyechili kufaya picture ya Nalabako ne blogo omubu Kana kusajia kenji Nakana wisdom mbega nina nalabakano nze bukyatandika kujja kasuku sagamba nti no ndi muwagize pulezidenti yeven mm. naye atali kidoli oba kidemula ye mm. ndi olabaona omusajja dawudi kabanda yayiseemu kuba mupi oba kasaada mm. byayogera nga tanaba mup byayogera nga afuusa mup yagamba enare mungira wabulabi nasigala pulezidenti museven gwomanyi be batukola gwomanyi be oyo kabanda oyo baali bamuseno mutta oyo kabanda era talya wantu kintu newagenda ku sekuritariyeti eh, akyekugamba kakati eh, eh eh kasitoja no fuka favorite katomani lwachi lwache roza bagamba tuzido mwanu let me tell you mm. nze bwenzi jamu enti ne ngamba president ne ngamba jeno muwoz nkusabira bo minister jeko mbwa herefe ebya majeti tiba tiri cha tundo jeko mwere lwachi ekintu kya muzeyi wo waliwo abati jamu kigwa mm. mba mwagala basimwagala bamwagala lwachi oh, kasoku twali fenna wan mm. arona nyakairima gwatamanyi Mchiri mbade cha mzei wangu mm. Kamare chile cha mzei wangu Kamare cha mzei wangu Ndugue wafu mpambi mm. Ukua tampiji kumasaka road mm. E ndugu Bambu zizebe ni abubali mwese msini ingi E ya mwe E Gwe ya fetu ina mayumba kumi ya wafu nyumba baji simba msivinte something E chari na u Ngabali msini ingi Nibaku wata mamuseli vangama Nibaku mbuza ama yeke na waluwa nagaana okuga singa feba batutamaguze babakuba magazini zonna tebasobola kubazika nako era genosera yagaba pulezida museveni kyono omwana wa mm, mm, mm, kyekifaananyi ekyolaba nze okuntwala otuulaawo nze ekinku era ojolabe omuntu yenna alina akakwate ngaali ayambe pulezida museveni obanga tekenda obuze sammanakani oyo gayisammanakani taata we kasujja bozalandibadde awo mu budongo bwe butyo kukataata oyo gayisa amalalaga kyakolera museveni ekitukubya eh, kubanga wenzite bapulezida museveni mubuulira ebintu ebirala nti kino tokikola ono kyakuwadde budget kola kino kati bwomugamba kola kino bali nga batunaba ti nga bagamba abakola awo appointment kakyali akutokaza bankubye nze wajje nosale kati tokyagenda ani ah, nze nze ntunula bulungi nze sigenda mu gurupu nze <laughs> gwoli watukira okugamba usitamuwayo ayu konze ndyeno mubisolo nagamba osobola okujjano konze sisobola nanga ok waliwo agenda okukubira nebakukima kakati oli yayagala okudduka mu ttooyi ngaakedde nagala bwati ngaze yagamba omusajja omusajja tayingira kumbe ediiru eriwali ekutukayoekuni owekitukule nze bampita at the right time nesigira mwebyo ebyasho byebakola era twabaleka bagaga bale kasuku kasana ffe tetuli nfunzi ntino kiba kitabata tulina byetulya hmm, kasuku oyagala okulya ku kafe gyapastoria ayiwe ate kati ge kasuku katonda atuyambye nze nze omusajja martin embayo abeera mu amerika agamba wisdom nakulabye ngaonsoma nolaba ngaoyigala school fees mekezi bulawe namugasawo nalisiti wano kulako million bir yabalabwatana ngotakako vidio nakolawati nanga toddamu okusumbwa martin ali mu america mbamu wange yafa naye waliwo omukyala robert sebayiga yagamba okuva nerero nkuzadde wabeerewakwatako gomanyi bamaama aba waliwo sufi owejjamani oyo naye waliyeriwetwalitwogera naye eh, eh, eh, abantu waliwo ate yangamba zino mubakwatako kiya ojja kgenda mukoma naye waliwo abatagenda kulinnya wane era nabagamba nze mujje newe ba fbi newe baki weyo assets tutina gwe twali tubye tetulina ki ki ekya fbi watokubye e, eh, kati buliriza eh. Eh, ono kamunyonyoleanti kati kanzije jangu wano dda wano ah. dda wano atenda cfbi tugamba ciaatulirizaatirabayo atirabayo <laughs> nze nabagambye omunkwata ekintu kyemusobola okukola eki mm. kunzitirawo naye manyi kye babadde bakize kati owa security ya okay okay sijja mwogere Ori yangu wisdom. You have 10 hours. Within 10 hours wagenda kukwata. Umacho wagenda kukwala. Mm. We bakwata bagenda kukwala police. Mm. Bagenda kudusa ekitale, otuka ekitale. Bagambo ina corona bakutwale mudwale. Bagayo fili de mudwale ngaku jemi bwowo. Oh ina 10 hours. Najako. Hata katifu tumanye ngeje tuwe kubira. Genda ku WhatsApp wagenda ku imu. Ntiye eh, kale, nogenda ku imu na kunyenya, nagamba tiwe de. Hati gwe nogamba okay. 123 nonyinga ku mapesa maama kemweru bikoze nti bamukubidde naga netavizo mutanabaako kristi omanyi kye bakola bafunye oluwenda president museveni waayogera bafuna oluwenda okuttiramu be baba bakyawa bweokimanyi katumba wamala wasobola okubaawo omusajja nga wamukwanira mukazi we nga kubanoonya bakatumba wamala n'ogenda olugenderamu hmm. nga yakwetamwa bwebakola bwebakola naye nga kati kasuka oli wano otegeera wasoma amawulire walabe omusajja gwebalese oyo eyatambuza gundi abatta aa gwebalese eyabika museveni mm, eri aluweero bamulema ekifaananyi eluweero eri nenetiwaka teriiyo yagidde mu bisiripa ebigere byonna biringanga nakani nguudo za kampala roodi talabika nakuba na smartphone omuntu omugezi kasuka okulidde kampala nze zaliddwa nakasero nsomedde nakibubo batuziika kawaala otambuzawo na bigere opposite ambias olaba Uh, opposite ambias mm. oru flat ya madikas eri eh. flat eri opposite ambias yeno waloka pedo sese kinula mm. opposite wa mama wa mm. kati ono musajja bebali ongambe ongambe kasuku omusajja mutundu ya bwente woba oli mbega mutufu manche wani soso kula ngomukute kuleta social handle ze nogamba bana ezizi nomuzikebere mm. wani ya postinga kuluno nina kubwezite omukute tomutulaze oga yakiriza ebyo binkwatira mama wange yali captain ebyo binkwatiramu sia mugende kukatekaye nze babadde bateza ekintu eki nga bagala kulyakulya kundi awo oli nanyiga bwaddalaoke nejje n'omunanga abuzidde butofaayo fetukutunulira hmm. eh, natuse ku kibuli omayo lyabuzidde mujjawasaidi ah, eh, eh, nemukainzunuzize nemeroyo wange ngange emizito mutogendayo nimukainzize obawabadde otinawabadde otiddemu ah, netadde ku social media njogenda ngenda kibuli mm, ah, ah, oyo atwine asimanya otwine obikoze eh, bitya yekyalisatwineyeyayogere bwe abantu abaali abakabi kasuku tebakulimbanga abaali bambega abakabi baali ba isitana nomusajja omusanga bw ati ngaanywa amalwa kumbe kapteni mulamba naye bano bemujja emakerembuno atambulire ku kadeeti olio birabyeko omuntu maama wange yatandikira ku private nava private nadda ku gundi private Eh, nadda kukana akamba kajja watya ah, simanyi biti ya kopolo obubiri kopolo sajenti nafuka sagrimeja nadda kana akamu nadda buno nebinyo ava eno makere mbu atandikidde kadeti ko sijokulya kadeti ebibakanga mmwe abaana abaali banonyereza sokolindeko sokolindeko kati tunywe kanywemu lwaki tunywamu kubanga kayero nasemba okwogera nawe ngati nga wali tunakambuwala tuenaku zinogokaaatukogawatinowagala kunzitaaaaebinyo njabajjamu ebinyo aba baali bamunya ebite ebibibibusa nagenda wasisa wange nemugango omwana gwe ah, eh, oli muto wange eh, naye ekikono kikoma eno ebinaka bikoma eno nimugambye ntwala nti ekampala ngaowunyuusa yes nagambye oli nagambye oli yabadde amumanyira nemiteriyo mm. katitangubule kasuku ne bob wine waakola ekintu nga kituufu nja kyogeraku mm. nze njakatitangubule kankubule ekintu ebyaddalaziyasayinizezaki eh? kati wuliriza kankunyonyoli bob wine atutamu abala ebyobufuzi si bino nti niwokutuwaaka ah, ah. kyekyek amanya akalukamu 2026 kamani netubagana alaba nti ekyama ku byalo lini bana abakuuma obululu bwe abaali bakuuma mm. naye tagasimu bilioni meka okubasasula mm. kati omwana bamuterekawo milioni tamanyina boboini wagenda musasula nga lwatagikwata mm. omanye ekiriwo kati yasose bwati milioni mukaaga tulabika bwati kati yakoze dokumentale ye olunajanga bagatumusasudde milioni dola kikumi bwe ziyingira wano zikwateko walayo amerika bajamu nga zite obujawo tugenda kutwala ebintu bya uganda okitegedde ah. olaba kati engeri gyagenda okuyingizamu sente nga ndabula empuuta zino nga zizanyirako otegedde kukigamba bobuwaine engeri gyagenda okuyingizamu wano sente ate naawe nowoba bobuwaine kufuna amagezi kati zitya kati azanya firimu tripeji miliyoni mukaaga ezadoga omanyi miliyoni mukaaga ezadola bazikuwa naye esimu ogikanyuga kakati nkugambye dokumentala ye bagita batya mayibitya eyo bajja gamba we yakoze milioni dollars bibiri ne tumwongere ndala chikumi government ya Uganda mukugambye yo mwana mugezi siye message abo nakaye leo leo mbuzi kakati kati bobu wayne kati baida we otegede chengamba kakati nzija mbuzi dom Lwaki bagamba ndi mbega hmm. omulimu gwange kati kangule kasuku is to defend the legacy of President Museveni bamutwale gye bamutwala bamuddusa nga fe abaliwo twamulabula nze era wondeeta wano osiku we mulasikukola ki mugamba ekirunyize buli kyenjogera genda obutaka bumayangawuzito natuuka wali ngaabantu balina gundi zo zonna nemugamba nkimanyi zoliwo omukungu omweggulu yangamba omanyi nakuterako bambega nemugamba musiru okubanga sikimanyi nemusisausulaterako bambega andayina olina kwebereramu naye ate nze nagamba kasuku pulezidenti museveni waaba yali antwala ntebe nankomyako ekajjansi that is good and olinja etambuzayo bigere awasigadde kubanga labayo kasuku tatuwagira bantu kubafiirako nansobi zaabwe mm. otegedekatika yawo ogenda kuba wanjawulo kyenagate nabadde ngamba juniayafunayo naye nga toyogedde bino byonna nosigala ngaokola kyakusani balansezomuntu ali waka abantu bako kasuku kankubuulire abantu bakoo bakoyo ekinjala oba kasuku enyanja etta Oli muganda? Mm. Ojimani? Enyanja ekutonga. Yogera. Etajimani. Wata wano. Kwa wano. Enyanja etajimani ndi. Mm. Abe nare mbamba nyide mbamba nyide abantu bajja okwekala kaso kuba yoba bini nebaddayo. Oho. Oho. Enyanja etajimani ndi. Mm. Mbamba nyide nda abantu ba musente mulimu abaganda batya batya. Mhm. Mm Mbamba nyide. Watya nga bagolokose nebataddayo. Watya. Mm. akasuku bwatya enyanja kyagimanyidde ng'abantu bakoho buli muntu yenna atunuyaddaana atwine mu kifo kyokugula ebitanda mu seven sente mu seven wagamba nti nagamba ogula ebitanda bwebiti sente aba yazikuwa hmm. ng'abantu batunudde walwala korona amalwaliro victoria moropanabizi simaika pankunaali gakusaba miliyoni bisatu bitaano simaika asatu ataano nga tebanyega nagagamba kubanga malwaliro gaomanyi oh, banayi malwaliro ago utalika Victoria hospital na ino libatwala mu medi something huyo mwindi alina mu bwezi shares si wata niko kunyi yaba na imarwa lago jena kutya tebaga gamba kukubanga gamba but kasuku oloza bana Uganda tebalaba kasuku kanda bure president seven necessity ya wan enyanje taji manyide mujira mu manyida nyo bana Uganda yo bali kolokoka zili de okunya kwana muzungu akunde bwati nze nze mamwana ozezija bukasuku kulwa kwa you not know, bino kati vetuliko tulokuwa info right now file ya, ya Uganda eri ku tebo ya basai eh watunde bana banonyacho botoba ikomera wali rumango oli muzeyi genda libuze zuma sawe no gebata de genda libuze bashi goro za bantu bakitalo nyo mubi nyo bakitalo nyo bana <laughs> bino byo la bino ayi kati kuli de soko nyo emu nyanje tagi mani de soko nyo emu soko nyo emu soko nyo sikole kubanyeza okuwoleroolesa ebinya ebityo byonnase mukola naawe wali tobivuma kati wabitandika ebinya ti oli watandika okusindikirako ebinya nogamba bulaba omuuni aha so katuli ku juniya olwo kakati naye kiro sitegedde nkimaze eh, eh, ekyabadde hanyanja eh, tagimanyidde kati ekyade kinkubya baddira pulezidenti museveni bamuleke nga teri amuwulire museveni yakyogera tekyali ampulira bamugjako abantu tamala mm. emirundi sirabanga muntu yali akoledde presi museveni propaganda nga tamala emirundi sinia mm. bamukuba olaba omusajja oli kakoza mutale mm. kakoza mutale mu seventies yasomesanga economics ne math kati ngenda kukugamba ekyamaggwe ola owulidde kyebaita ekibakalulu uh, uh, nali kiwuliddeko kati kakoza mutale yeyaleeta mu maasi agamba akalu wekava kuchalo kava munamba wekagenda ku parish nekava wekagenda ku parish nekava mu decimal ompulya mm. wekatuka ku district nekava mu fraction wekagenda enamba oyo nekafulumira mu percentage ono ategedde kyemugamba era kicrokinga yani akalulu nabajanja n'amalibu ga tebasalamugulya manyu mapya yeah. oyo musajja oyo kyobona nalumba ono muwala gwokola naye nemugamba gwengenda kufa naawe bwolumba koza mutale namugamba ngenda kufa naawe tomanyi kakoza mutale kakoza mutale namanya mugisha muntu aichallenge him bwe yali akyali mufudisi yali nambole nasayininga bwati olupapula nagamba batusinza akalulu nga naye musajja watutamanyi ensono byapolitical sayo babitya nga tamanyi nti omusajja akoza mutwali yalesesisitinti omuntu ali ekasubi yagambye wano museveni yafunyewo obululu bubiri waliwo yafunyewo ekikumi nekagenda bagenda otuuka ku palisi nga biri mu desimal point abategera mumaaso fekaffe tusolo kibunsondeko katandika kali namba eh, ku kyalo bekatuka eri nekadda ku 0.2 ah, tuli ku palisi katuka ku divisioni nekafuuka alina ebitundu kimu ku buli bibiri one out of two bwekatuukaku enambole nekafuuka pesentage awonawona mukisha muntu atasoma mbaziagamuyise amanyi ek47 nasanyalamusajaalina 62 pecent eyakikulukunani nakuwa ebintu gwe ndaba abantu boleeta wano buli wiiki nenga nabanu kasuku tamanyi yesu yagamba nti nno wendivaamulitegeera nti mbakatiigamwe mwalina nabbi nkozamondaba ku kyano ngola abantu nenzibusa bwe nti nabo bayogeddeyo ekyamagezinaye <laughs> e, ondaba yakalangaowogamba nensooka nkalaba ndaba obulango bwa kyano watandika okuga nenzibusa <laughs> nandaba ekibuuzo kyobuuziza nea wakitandika mu sekendi tano sekendi one two three four five nenfowadinga <laughs> kubanga njagala kya taliwa nze omwana wange wali jewoga ono mwana yali wabuzidomu sibuka bulamu naye kola forward nenda mu musajja ebintu byawolereza ate bannaye kale ennaku zino ng'okubira ddala bannaye esembwa kati kati gwe nkubuulira bano kawuti n'ogwenenga okyalina kyogamba nakuba oyo bisaati byammwe eh? ne muga kyonsinza kyokka sente zobba ezo z'emizimu njaku okuba ntuuka newamme mu kyalo ezo enyama e- gyogaba ku kyalo gye batalya eh, eh. ani yali yeesimbye mulogo oyo zitondeetera nina omutima ogu nalamba eki ndi mwana wa buganda wano onkwatako gwamanyi nabadde no mumiting emengo ogundi amanyira bagaeri munsozi zebazibagiratunaba kati kakati kasuku tetunaba njabiyogerako abali bantu bakulu nja eh, kubikugamba <laughs> eh, kati nganze ndi mubuganda onandetera dogoli bomere dogoli ali mubuganda ajaja nkubata oyinza eh, kasuku uganda ejja kunyuma era ngamba mwenna abaana abali ebweru kasita obaawo nedoola zekikumi bibiri nga gwazekoledde lukumi ate kasita ozimba kayumbako ngaolaba desitijeokolabooti bino ebinyo tebikusiriwolyangako bireke bibbe tujja zibajjako genda olabe sente zagundi ziririddawe zagadafe gasiya my job is to tell you nze sisobola kulaba pulezida museveni ng'agenda nesitamulabula njagala nnyo muhoozi ajje mu ministry kubanga muhoozi nkuba akafaananyi nga muhoozi fasan nga yabuuza dana atwini nakuwa sente za bitanda imeka nogula muhoozi kolosa lwaki njagala nalaba nyakairima nga passport tugifuna munaku musanvu genda olabe ye kati kankubuulire aha nze nkubuulira oli temufaako oli yafuse liability tegenda mutuukako eno tofaanaba t hours tujja gikuba labayo waliwo omusajja abeera sweden dwe mukisa kamugendo mwogera ngaatuuka era bino nayogera kyekiri eno sijja kuza mukwano gwono kenzo nanjogera ku embase hmm. omukyala yagenda ku embasi yaamerica nga buzidomuyina ekintu kyewayogedde naye kankulage ndi mutuuze wa amerika nina sisite gundi nyina passport za kankulage ngaagenda mu washington nga yi ateyako kamera ate bali babinyi bamumanyi batulawonikayanyenye kati ngaatuka omukazi ngaamugamba ngaasooka ayogera muzi ngaamugamba ndi mutuuze wa amerika mm. ne justin i just need passport ya uganda eh, kati obukosi ngaamulaga kadi ye nabitya kati omukazi ngaamala dda mu luganda onyinyi omwakyeyakola <laughs> ng'omusajja bamugamba oyagala butuuzi of course permanent residence naye okuwa akatabo ke sweden mm. namugamba genda oleete passipooti ya ye uganda mm. naye bw'oba ogijja ku embasa yammwe bagambe bakutereka ebbaluwa bagimanyi gyebateekako mm. omusajja ng'akola appointment ng'alinya train okuva e sweden paka denmark bw'atuuka eh? ng'abanywenywa bagenda jukira bali mu christmas time mm. ng'abanyonyera ng'akwati nga yeegayirira omukazi akola kwebyo okusayiningeze mu baluwa ng'omukazi amubeeza olunaku lulamba olwamala ng'agimu ebbaluwa nga gaalinya train ng'addayo enkeera ng'agenda mimigration sudan ng'ateekawe yateekayo enkeera nga bamukubira nga bamugamba en ebbaluwa gijjeewa nagenze e, e denmark gonaggyeko embasi ngabamugamba olina tiket walinye ki titrain bwetinamanya ojjukire bulaaya bwogamba saabwezi tibakebera ne bakiraga nti bakoze etya hmm. nga kati baali bagenda mukwata nti yaleese ebicupuli gamba o tulaba wano afumyeko ok sudan nga bamugamba oh, wabula ebbaluwa gyebakuwadde efu ddayo bagambe ebbaluwa gyebalina okuwandikira bagimanyi omusajja agamba yishuwa hmm. ng'akuba amasimu abaga bannange ngaesinga okukwata nnyo abaana aba omwana yakwata esimu ngamugamba nange nkubuulire omukyala gwe baleeta wano nkwegayiridde sona muganda twamwegayiridde nga tulaba akuba ebbalu bwenfu okiba kisoboka komawo wano ngaomwengange nga tanabakola kigenda gayi ngaalinnya akomawo bwe yakomawo omukazi yalina musayiningira ebbaluwa eyo bamugayifukamubak yayita manyu ngaagenda boyfriend we omuvubuka yakaaba okuva edenmark paka sweden paka nekakatitafunanga katabo ka sweden naye napoma ne residence tafunanga katabo nkubuuza kasuku bw'obanga oli muvubuka oyo hmm. noolaba omuntu alina okuyamba ngaali ku mpasi ya uganda mu public office ng'alina ebingi okubanga yakulira ku bbungu n'okutunulira bwati n'akumba ebbaluwa gesiya osobola okwogera ku gavumenti kasuku tomanyi bannauganda bali bulaaya be bayitamu tomanyi munauganda apasiyato n'agenda mu washington ng'azze kukima pasipooti n'asanga aga ebinnyo Nekamugamba dayo okomawa atencha kumacha sawa bili Namugamba mwati ya to Omukuru siya namuga nangye chichimana nadara nadakchai Moga kafu na hoteli nsule wano nadia kusawa bili Nofu na ayogena na kusawa mwenda Mwotuda Okuduwa kumacha Uwe mbio gira kukasuku mbuza Mwani liya pese msebe nyo wa mkuba Kumanda mbio gira Msebe ni agamena hemu zito mchayo gira jechili can we find out? Can we find? Abantu abagezi government yandigambye katuyite wizard omuno atuwe info. Nakalema sometimes balina wakikola. Oyo oyo what corruption. Tiwayogedde ekintu kino naye kiri kitya. Njagala bampite mbawo abantu abo. Embassy za Uganda bana e Uganda bali Uganda babonabona. Genda genda mu Saudi Arabia. Uh, mu, mu Arab countries. Ogende ku embassy. Nowojja nga bakuwepinzi. Naye ng'okimanyi kasuku ensenda la kasito duka no ingira mwemba sayo bo ingide munsei mm. bada wako gobera bweru bana abe uganda neri nyo vyabwe neri nyo vyabwe neri nyo vyabwe nchidamu neri nyo vyabwe babo nyesaba nyesaba na uganda bani e burai mwaka na tukole tutia come, come for me kwe kakule kasuku buwa titi ila atemba labura bini na uri debi mugamba rumbu ye nini tell you zi ugai bia yogera vina sivikiriza mm. osegera wano bia yogera na ugamba hii mm. kuba naye weyafulumidde ku list kyampadde okula programu zettaano emabega hmm. kasuku ngenda kugamba gaayi oyo amazima kyambuze ngaabika purezidenti nanze sakirabye sirabangako puroguramu ye namba bweti sigirabangako nze nabakiripu hmm. kakati ekibuuzo wawulireko gaayi munamawulire kashogi gwe batta hmm. nebamutira eh, kwembasa ya saudi arabia mu take do you know how much kostings obwakabaka bwa saudi basasudde abamerica basasudde sibajenalism international bitya basasudde efamire y'omusajja oyo juzi crown prince yaleeta yaleeta mutabani we babasasudde oyo lumbu yomulaba n'ebintu byeyayogera mumugende empola n'amalwa gamu nze mbagamba ettaka sibungereze gyemu oyo musajja waaba abadde awo n'amala omwaka n'akwata ogwokubiri mbalabula nga bakyali bange mumugende empola sibyo bino bemutulaga ababooda nemuleeta ebifaananyi ebyakabi nemuleeta ki abantu kikumi be batakaweesa kasuku oli munnamawulire lwakubanga obitya mm, kati eyo kadi toginzanya sebukaye ogizanye eh, si togizanyaza abantu bajalowooza nti kyenkola sikitekitegeera eh, nyizo bwema nkitya kireke nkitya naye togamba nti nkitya bajja kunteekayo eh, bajja kunteekayo naye let me tell you hmm. kasuku lino eggwanga tulyagala nyo to the extent ntuuka neŋgambe muhoozi nkwegayiridde saba muzeeyi akuwa minisito ezo ezebabba hmm. ezo ezahereke genda mwaguli kalica hmm. olaba container village waliyo abatuma eddagala etu naye waliwo nga abantu kinaana ku kikumi fo muzeeyi wange eddagala ebyeddala baligula lwanda ebyeddala ebijanjabenti yes Mio au container fridge yajiraba. Mm. Yafa. Nete ya yogera. Okuja kenzi kenga zize. Tenzi kenzi taha. Tuwata kampiri yoni kwezi. Ok. Katika ankubuzi. Kasuku. Ogeza na yogera kucha bobo waini. Kasuku kankubuzi yechintu. Mburuache mpua kadi ya bobo waini. Nishimu kancho ogeri. Kasuku. Jaja wa bobo waini bari wa mnita walakia. Hmm. Simanya mpambiro manye. Manye mpambiro. Kungoma. Manye ngoma zo nezili mu Uganda. Zona katu inazi jembe ze toilet. Ze batimba mu nyumba. Nzipa. Hey, hawe wafu petu waso kuziko. Kati wazi kuwende wazi timba mu nyumba. Hehe. Hmm. Mm. Woba wakabe mpambiro ngoreze masaka. Kiri na mchiko. Eche chiko walwa swampe area. Akakasuzi kona kawa bubuwe. Tata weba mwita. Jajja wali mwita walakia. Yaine chuma chemwanyi. kasuku omuntu alina ekima kyemanyi between 70 nayingira 8 eri mugagga hmm. kiringono omusajja owembaale taata hmm. eh, oyo yasooka okuba africa onfdsnandala katuwulira jajja wa bobwaini walakira yali mukwano nnyo gwa jajja wange ensubuga mitirwankejje ono yabeeranga ku mutala guno ono ku mutala guno jajja wange bamu erinnya lutulankeje kitegeeza lufumita ento n'enkulu telusosola otegedde gwe jajja wange abantu bamuwa erinnya eri era opitanga lutulankeje ssebo mpitaba buli kimu jajja wange bwe yasanyukanga ng'asanyuse ng'agamba abakozi be mukuba engoma muyise omwe ng'abantu bajje bakyakale nga bakuba engoma n'abantu bajja baavuuwa bava erwanga wa kati aba ne bagamba omusajja ono obugagga bw'alina ye lutirwanko gye kwatasosola kati abagagga babiri ababeeranga mu mitalo egyo mm. jjajja wa bob wine ne jjajja wange ng'oli jjajja wa bob wine aveeri najja ano abakulu n'abakulu ne bakola ki mm. ekijjajja gya wa bob wine awe mawokota baakuba ekyumba ki era byantalo bino yali musajja wa dipi nyo nauli ya simi nauli wa dipi sui hips e ndi wa dipi dipi mm. baku wa musajje chumba che kwa kugende kanoni opulila mm. mama wa bobo weni kwa na vino katuyogere ntuka kuchamu kwa anu kwa angi go mto wangi junior oro tu onziko ee eh, sija haa haa rinda koncha ni mwato ugeenda wa ee eh, kosi eh, ngena ku tv ee eh, si wa bana wa ee ma hati kakati na ugeena no no jira kwa zizo kakati zizo eh, bana wa kakati kakati na bayo mm. bagende e kanoni mama wa bobu wai mm. yari nansi ajebu koto mm. zona sete jiyazi joba vitia simanyi tochi manyanga konti no mama bobu wai nyaino buzigo busuko umeke ya awu koto sibu koto kamocha i mean kamocha ati kata okay. Hmm. hey. kamocha na yuta untofa ayo hey. kakati umbu kakubu kakubuze chibuzo kakubuze waba omukazi oyo emyaka gyekinaana yajja n'abeera ng'amagezi okuva ekanoni ajje mu kampala gyeka mu ntabula obuzigo baali bali basiru nedda tebaalitebaali kakati wuliriza nyina kyendeeta olaba omusaayi gw'efamire eyo nti buli webagenda bwekibabi ku mutwe mayumba kuzimba mm. maama we aguze obuyumba ekamuoti abaana bazze of course baali bangi ennaku ebakubyekubye kubayomuba abangi mm. nemwotatabwe mugagga wemugenda okutoolako nemugattako ziba teziwera aha kati omwana enyumba ya edi yaweyo giraba nanye mukwano gwo mm. ajogerera edi yawe yatuuka nantwala mu nyumba eyo twali twali negundi isima talimanyi naawe twali negundi twali twali ne julia shabo wafebo bak tuyita ku nyumba eyo myaka nga mwenda emabega neŋamba eh, oyo edi awo nemubuuza lino ssabo olio nanze ndaba ngaessabo ekintu nandaba kinene oyo omusajja azze agulaagula nga nemutabani we muganda tamayingira byabufuzi nalaba juzi okyogera ku mawulire kankiddemu edi yawe ne bob wine tebazigatta nnyo tokimanyiomwamba otyaa oŋamba otyaati kakati eh, ate nno omukulu oyo yakitugamba ku bbatu ya bebekulu ne bob wine yasooka kuyimbira ku stage ya bebekulu niwe yajja ku stage ya bobwoi ngayogera ebigambo bino omanyinja kaka tuli ku facts edi yawe yagamba amazima gali wegati mu famire yewaffe mubaganda bange zinasooka okufuna sente neŋŋenda mu amerika siina gwe nayamba n'ogu edi yawe yayogera ntudde bwe nti n'agamba naye kyenjagala okwebaza muto wange yewe yazifuna yakomawo nga bayibuli weegamba okuyamba famire yatandikaku obwogu kati gwe woba oli eyo n'ebinnyo byo nga tosobola kuyamba baganda bo waliyo bobu waine agamba nga tonayamba wobwerisooka oyambe ki kanzibe ku bbanjo maaniati tobirabagwe tobiraba ebinnyo byabo kakadirabayo banjo maani tokimanye nze lumu nabuuza banjo maani ngaalina ekimotoka kye nembuuza banjo maani sente azijjawa omanyi banjo maani engejazimbamu amayumba ngakubuli akola ati bangi mani ni sente azekwata nga badi boeke wa dipi yake bakusenga akola bwati agende eri nakuganyo na akuganya omusenyi ogwo ngenkuba etonya mm. omusenyi ogwo natega bwati nafuna omusenyi nazimbako okuva wano paka wano kyovaolwa enyimba za banjomani ne waba azimba luma nsolo gizimbira emyaka egyo banjomani ensolo e, actually banjomani kwe najja teeka egamba bweti banjomani omuyita n'omulaga obuyumba nga bubi najja nakukuba nga abuguze bubi ye n'abulongoosa ng'alongoosa akabadde akemitwalo kumi nakayingira aga eyo teeke nagijja ku banyuman mm. bweomulaba kati nga muganda waabwe yesimbyeo kuba purezidenti mm. noveeri ndaba enyumba ziza enyumba babulabagula naawe wekiba kyangu nnyo genda naawe ofuuke opositioni wa purezident museveni naawe ozifuna ez'obwereere so kati junior in other words tali justified bino byayogera junior hmm. katika kubuli chanyi oro katu unzikita mbele mbele mbele junior chamu nizi zachi ba amanyi baba deba nganyo kugira ku muganda wangu mm. nenze nyine chintu echi mm. mutako ono yale iso huzi mm. tewari point yona chito hmm. mcha sente acho is money money do you know tisinga nange nagende e wasale ubuwa msebe ni ngatunuli desene singa natandika dde obbayisa nze lumu baŋgamba wisdom da wano oli wa wano bali nebatwala ebikutiya nga ntunula and i remained because first time okujja si kyekyandeeta mm. ebintu bibiri woolina naabo abantu power na sente genosale wakwata nakutwalako irab shoulders naye and feel the power nakyo kikola kubanga asobola okukulekayo Mm. Wakasuku tomanje where I used to exercise my powers and I felt it. Kutomanje wakujita kuteka mnyenye unabono ateka mna hata sana narumuta asiva mjimu. Hey, eh, hey, nyinyi zangu. Mwezi mamba, mbaku ndeto mnomba nyama, mbaku ndeto mnomba nyama. Nekta, ngamba, mbaku teka narabono haji, omusilamu. Nekta, ayya inna Allahi, omusajia kate mbro, ayya ya ringa jana. Nga yuka, nga, eh, sitegeza na fetuli, beira, eh, walwe mwoto kamuzeji ya vuga, nendoozo oba baagira etaano ku uganda museum naye gomanye okukuwa neweba wali nga takyagikozesa ne bagamba sooka ogituulemu diino what it feels ngaakugambye teri asobola kunenya kakati naye newabeera munanga balina omukisa mm. baa baakima sente kasi okutonyiiganga ng'otuuse mu bakulembeze nezikulema okujja eno onyigira abalala mm. ekyokubiri kasuku fe tetukuliddemu bantu bakopi eh, kino kankigambe kasuku Bobi Wine asobola okuba ng'akigenderedde otulaga ennyumba z'Abaganda omakyekitegeeza omakyekitegeeza kasuku generation eddako mu Uganda abaavu tebagenda kuddamu tufuba eyo munaku abanaku kubanga abanaku abanaku balya ne balya n'ensikiri mm, abanaku eh. ojjukira museveni kye yagamba nti agenda kutandika okuwa abaana babagagga emifo mm. kubanga naye ategedde ye experience to poverty eh? namanya abaavu engeri gye bakuubiika kati betuddayo mu povety kijja eh. kuba kibi nnyo ati katirabayo tobolabaaana abasajja abajja baavuulira oh! njagalaku abo wabeere watulaga ennyumba ya jjajjaabwe bwe yali edda ndeeta miliyoni kumi nyabula oba eyaabwe oh, ekeeyaabwe ndeeta kumi ngenda kwewola ndeeta kumi wava munno nagula akatabo kava munno african interpreneur kubanga nali yali ayogala ku mukolo nga kwendi nayogala oluzungu naga agolya jangu ozivunule omuwala we omita gloria wa gloria nanga naye omusajja ono atulaga akatabo kankagula neŋgana mu aristof garden city nekagula emitwalo esatu mukanaana nensoma bukya ke katabo kensinga okwagala yateekamu nyumba gyeyina mu gyenkaaga n'ateekamu sima evisa ze n'ateekamu twatulowooza nti mukazi we yampangira diri ya benzi n'ateekamu endagaano n'ateekamu ebbaluwa y'amini oyo omusajja mugagga namwe mutulage enyumba zemwalina nze jangwa waffe nkulaga enyumba ya jjajja wange neyajjajjajjaw neyataata wange kati juniya akasente kekamutabudde natagadde generation ejja kyobaolaba bobuwaine musajja mugezi labayo bobuwaine atuzanya mpikibweti nasirika akulaga sinagenda musetaus naye singa ŋŋenda ewa edi awesobola okufuuka amek command Parala papa, ewa papi nga wali ministro, yani, ewa mikuwa ni nga ministro ya health. Ewe, bopio mulaba, bopio mainti ya soro kuli wa president, nga teeta kagenda antebe nga alamu ensiri. Kuli dee, ah. Mga kache chintu wano kundani nyanya mbidi vinyonyi. Ni wano, wata the base. Katirinda. Kati, oh, generation ne da kachino kachiguse. Tuli chikola momo, tuyo nkubudile. Wachi African countries, katesicha alonda bakopi na bavu. Mwa Amerika, Clinton yakutula ekintu ekyo buli eyajjanga okwesimba ku bukulembeze bwa amerika ngagamba nalone vietnam yeteke nalone vietnam clinton najja nayogera amerika nebagaa naye nedda tetugenda kulonda george mm. bush mm. senior katulonde katulbekisanje eh, eh, eh, eh, clinton nafuga ebi nga nnomukazi gweyakomba emimwa omanyi lwaki mm. ah, people weyafed up mbunalwana ne bano twatara mundu twatunga obogerera ebyotabigamba ni bii ebyo bikyakola kwani tebikyakola anti kakamalize bwenti kamalize bwenti kamalize bwenti kakankubulire kankubulire ebintu eh, by'okunyonyola ezo teeka kyobaolaba mukato kolido eruwero wasingayo banyarwanda mm. banyankole nabaganda bakubayo akalwa omusajja wenipi lwai nabo banyini bakowa ebyobaga twawana nalaba omusajja yaliwo mm, security minister ngaagamba tusobola nokuja ku intaneti netubeerao saibawo egenda mugwa munsi yonna ya intaneti egenda akati nawo lisen gatojako gwe genda okugulawo ebintu bino kakati gwe eh, wazize waggulawo kakati gwe kankubulira ali eyo generation eddako abanaku abaavu tebagenda kuva wano tebola ne museveni yakitegedde nakaba naye naye mumanyi twede kubana babagaga wayi naye omanyi nti nno museveni ye muntu omutuufu okwogera nti okwetaba n'abagagga kubanga naye amanyi agawa aexperience obate enajja wano naba mistake zenakola osobola okusanga twavuubiika so nyamaneja yatuwunzikira wali ne junia oyagala omwana oyo kale eh, junia hmm. musaba ekintu kimu enrm ngaojja abantu bakaba bayisima kumiiyonnzija ah, nga bakaaba miliyoni kanyingaji miliyoni esatu mutaano sigwe mutwalo gwa dola si teguwe mm. teguwera nagwa ddo akatiwaabaana ah, kati guwera omutwalo gwa dola oh, omutwalo gwa dola gwe bakukuula tebakuula nga mwana omwana akuula nogala naye wembalabalamu hafe eh, omutwalo gwa dola agututte oli mukaana eno gyozze sisobola kubala nga nayita nga ndaba wano wali mu myaka gyabwe gyakawungeezi nenkunama kiriza gaana kasuku emyaka wano muzee gyayina newaba gyemundu zomukulu mm. eh, zomu space najjayo ebizungiriza takyaweza myaka kumi kumi netaano wano wano eh, naye emyaka kumi kyoba oliddeko oba okiridde nebuze kumi giyitawa kaye bakuyita nebakuwa ekifo bwa minisita emyaka kumi tebasobola namugamba mpa obwa minisita nga tompa musala mpa alawunsi olabe natunuzaali nabugazi bino byenjogedde weyangambira nayogera nagamba this boy is teaching things i did nemugamba onzikiriza nkikozese nga mumidia kaye gwe baali bakigize nemugamba gwe bumpe tompa salari otegedde limitedi sona de junior ngamba nti emyaka ne kumi jenyogedde luze tisola kuyitawo okay kati kati obadde oga nti junior nga bano bali mu myaka gyabwe otuwunzi katuve wano calculation ya junior mm. gyeyakoze yenna waba baawe yamubalidde oba yamunyiziza nfu kubanga kakati one bagenda kulowooza nti kiri kituufu kyebagamba awo ndi mbega hmm. ngaolabye abantu batulabwa ti ku disitulikiti nagamba naye banange naye wano ku tivi ne bagamba obulimu bwavu eni bwebuti naye fe twafulumya bwebuti bwobiraba hmm. ze ndowooza singa nabadde ye nga neisima ali eno bashibaga bekaza bwekaza nabashibaga nga tetulina sente